小朋友们啊，同学们，我忽然知道为什么叫黑海了。你们看这个浪，是吧？它里面有很多的浮游植物，所以说导致它这个浪一吹的时候，就就黑浪都成黑色的了，就成了黑海了。啊，我感觉我似乎发现了很重要的东西。你看这个浪，很多的浮游生物、浮很有很多浮游植物在里面呢。所以说，这莫非就是黑海得名的原因？ 哎，我真是一个善于动脑、动脑筋的好孩子呀！哎，我都。小朋友们，大家好，请看这个地方的海岸如此的靠后，而那边的海岸这么前，而且还有很多的碎贝壳在那边，是什么样的情况造成了这样的问题呢？你们知道吗？答案就是地转偏向力啊！有一个口诀叫做“南左北右”，“南左北右”的意思就是说北边。 它地转偏向力会在右方更大的侵蚀岸边，而左边它的那个侵蚀力就会小很多。这就叫地转偏向力。嗯，你看看，仅仅是建了多少年的一个小小小的堤坝，就已经造成这么严重的侵蚀的不同了。地转偏向力的力量是有多么的巨大呀！好，跟着小赵老师一起学地理知识哟。么么哒。 你看这个差距多大，是吧？地转偏向力南左北右哈，兄弟们记一下，小朋友们记一下哈，回头要考你们地理知识哟。大家好，你看，看，这就是黑海。当然现在是没有一个游客，我自己来黑海边玩了。今天的时候是给老奶奶和孕妇买东西嘛？哦，还有给那个呃他们买抗生素和药品。 然后反正每天活都差不多，呃，然后因为有一家住户住在这附近，然后上面建筑物我就不拍了哈，然后临近黑海，然后我就下来看一看了，你看这个海，嗯，啊，但是，哦，你知道吗？我这是第一次见到海，我我一个在山区生活的孩子啊，第一次见到海，哈哈。 好大呀！天哪！但是没有那种传说中的那种海鲜腐败的气味不知道为什么？难道是因为冬天的缘故？这就是黑海。嗯，哎，这样一看，奥德萨好大呀！啦啦啦！ 哦，水淹上来了，淹到我的脚、淹子了。哦，好棒！啊！天哪！哈哈，今天今天我就和大家一起看看这美丽的黑海吧。美丽的黑海坐落在欧洲上面，看有东东北方向的地方。啊，我这我这是在学那个什么冒险雷探长的。 他平常说了一大堆话，他是怎么说的呀？文案是谁写的？真不错。嗯，其实我还很想尝试一下那种传说中的赶海拾贝，但是地上完全就没有，你知道吗？就就零星的海草。哎，这算是贝壳吗？算是。哎，算是。不知道不知道小亮同学能不能说一下这些贝壳都是啥？ 哦呀，现在现在整个海滩上没有人，是不是就只属于我一个了？这几天的时候，经常有海上来那个俄罗斯的船嘛。嗯，刚才中午还那个拉警报来着，现在估计刚撤走吧。天哪！如果是他们抢滩登陆，是不是就从这个地方抢滩登陆啊？那哦，怪不得，怪不得哦。 对，不该说的话不能说，怪不得什么呀？什么叫怪不得，对吧？我说什么了吗？我什么也没说，哎，没有泄密啊，没有泄密，啊，哈哈。哦，一个老大爷来这个地方也看海了，瞧那 t 毛的，拉丝味的，我听磕丝味。 噔噔，后面的建筑我就不拍了，因为拍出来以后我怕某些人乱利用我的视频干什么坏事。哈哈哈哈哈。Здравствуйте。Здравствуйте。Здравствуйте。Я первый раз видел море。Серьёзно？Серьёзно？Да я родился здесь. Да я очень понравился. О, красивая, очень парижский. тепло будет летом. Угу. Ну, я там вот забираю, а. а летом, когда вот лето, народу мало. Мало. мало. Сейчас. Ну, вода теплая. Вон там вот это белая пена, которая белая. Ага, это, да, я видела. Там, там загорж... этот, забор такой. А, много. Волнорез называется. Mm, mm, mm. Волна бьет и на берег идет не такой сильный удар. Mm -hmm. Поэтому... Вот туда заплываешь, там отдохнешь, отдохнешь и обратно плывешь. Красиво. Красиво, но ну, сейчас вечером, это война. Вечером хорошо, когда вот так солнце садится. Потом тоже хорошо. Ну, так, или луна вот эта, да, когда вот эта а. дорожка, вот это все красиво, там музыка играет, тут, вот, тут, вот, тут фонарики много тоже. Ты по национальности кто? Ага. Кто ты? Китайцы? Я китайцы. Китай, о, тут фонариков очень много. <laughs> No，其他都是这个亚阿金其他位置。家听哈拉说， <laughs> 刚才老大爷还说我们中国人很好来着。你看看，你看看，你们还说人家是纳粹，人家都说我们还好人呢。嗯的。你呀呀，还出多呃，把胡借去。胡嗯。 <laughs> 我说我。哈我说。 Да. Ну, рис кушает там, что-нибудь такое, а мясо, конечно. Девушка не понравилась, а я большой.刚才老大爷，我我在和老大爷交交流那个什么，嗯哼，там все там дельфинарий,嗯哼，где дельфины плавают. Да. А знаешь, когда был там? Не знаю. Вот там красиво, вот туда за 什么事儿？然后我刚才和老大爷交流一下关于减肥、姑娘还有那个地方很好看的事情。嗯嗯，哟西， <laughs> 我说我第一次见到海，大爷很很吃惊，天哪！然后老大爷说我就住在这儿，哎呦，我天，好，好。 哦，这个沙山走起路来好费劲。哦，脚里全都是沙子。好，就给大家，哎，我继续往前走。刚才老大爷还夸中国人好人来，这都是。你看看，你看看，你们你们好意思再说人家乌克兰人是纳粹吗？这叫以德报怨哈，以德报怨。 何以报德？嗯，以直报怨，哈，以德报德。怎么感觉在沙滩上走路好累呀？我去那边看看。行，录录现在就差不多了。我这纯粹的水视频，哈。 然后兄弟们么么哒，爱你们哟！还有还有还有还有小姐姐们啊，爱你们哟！真的是，为什么都是大老爷们加我好友呢？为什么就没有小姐姐加我？美丽的黑海呀，如果没有战争，那是多么的美丽！哦，怎么还有一个大姐准备要游泳吗？ 欧巴，好了，宝贝们，再见见。今天我又水了一期视频。